Send us reinforcements, please. Снайпер, что ты лежишь? Отстреливай давай. Лежит просто, смотрит в сторону в сторону. Ой, что-то Все, на респа... Все на респауне просто лежат. Блин, что ты... Shit. Why just? Why did you do that? Don't knock it. Окей. Ага. <laughs> Он достал трусчатку, зажег ее и бросил прямо на под ноги. Ну просто лежим, берем. Главное, чтобы да. они не схватили по нас. Да, да, да. Ну, слушай, а вот сколько я играю, сколько карт я играл. Все карты, которые я играл, мне здесь вообще никогда никто не было. Патрон. Видишь, как покатился. Да, да, да, да, да, да. Через меня перекатился тебя. Слева. Ой. В усах. Вижу. Слушай, а я не видел. Я покатился. Точно так же. Хочу, блядь, у вас, сука, закидать на по любому закидаю. Давай берем. Через балки, которая, блядь, ниже пятки я могу проползти, а через веревку, которая, которая можно сидя просто проползти. Блять, ну как так? Ну, Нифига, блядь, не получилось. Артой накрыли, что ли? Да нет. Пацан ко мне на второй этаж поднимался. Зарыгал автоматчик. Я по нему стрелял, у меня была а, выгодная а, позиция. Он, да, он даже не знал, что я там лежу. Блять, он ну меня все равно убил, ёпта. Нахуй, нахуй ты уже сейчас я либо на арта. Я, я лучше полежу здесь, по спауну пацанов. Я пушить. Я бихайнд черт точку поставил. сделал основную грязную работу. Можно просто полежать теперь. Троих. Килосист, Пулеметчик прям по улице бьет. Надеюсь, наши. А наши не по центру идут, наши идут чисто по бочку, по бочку, вообще ну, шикарно. Ну, да нет, там это... это... А Хуёвая на самом деле. <laughs> Saçıl sınırıca sordu. О, ты взорвал. Блин. Three, two, one. Anzai! Слушай, ну мы, кажется, этим сраным японцам начинаем давать отпор. Ладно, додержаться да давно пора, карту. последняя карта, ты че хоть? Да надо собраться, да. Я выдохся. Беги, беги, бомба, беги, беги, беги, блядь. А где вы заждусь-то? Идите, колоть. А... Что? Да вы издеваетесь, ну Сав, ну... Зачем ты тут встал? Я застрял в это в текстурах. <laughs> Зареспаунился что-то. Убей меня. Не могу, ничего не могу. А, погоди. А <laughs> я писал, <laughs> я... Я, двигаюсь, ничего не могу сделать. Хорошо. Так, ну что? Так, я направо. Ой, ой, мне только мне не умереть, пожалуйста, не надо умирать. Не хочу умирать. Делается за, за маленькой будки. Я понял, где он, Андрюха, блядь, он с маленькой потише. стрелял. Мне похуй, мне главное не, не умереть, блядь. Блядь, можете, сука, замолчать на секунду? Так, это, блядь, я шучу, понятно. Я, я на... <laughs> Я не знаю, что он издает даже звуки, когда, сука, ползает, блядь, на месте. Шуршу, это я шуршу, блядь. Я на Д, пацаны, вы где? Я пацаны там. А, охуенно. Так вы где? Свой, а меня... Я вижу на первом этаже, на пятом. Проверить оружие и патроны. То есть, блять, я не могу. Я не могу, блять, забраться. Что за хуйня? Так это... Это был не наш. <laughs> Что-то еще за Мишку долго Ах ты ж кавалерский сучара, блядь. Я попал уже. Далеко он, недалеко. На первом этаже. Да ладно! Вы гоните что ли? Там гранату туда скинул. Да-да-да, это я просто. Зачем? Ох, ничего себе. О, хорошая Ого. граната. Там <laughs> арта, ребят, арта наша пошла. Пол этого. Я ранен, скажу. Ну а так, в принципе, всегда можно. Ну, плюс работа еще. Фиг знает как. Тогда суббота, самый оптимальный, там выходной день. Ну, я могу и выходной день работать. Я говорю, просто пятница, суббота, но если что, меня может не быть. Ну, там посмотрим. Я даже могу не смогу сообщить. Ты что, что скажешь ПБшник, когда они захотят? Тоже не, не, не ПБшники, мы с французами. А, блин, Сегодня у нас тренировочная с ПБшниками. Они по-любому считать начнут где-то часов в 11, да, заставят нас? Ну, в 11 часов, 9-10, я думаю. А сколько, на час пусть, да, там где-то? Ну да. КБ, молодец. Видели, видели, что было? <laughs> Яйца вижу. Трое, трое возле него. Это шоу, это маппет шоу. Там интересно, никто даже не видит его. Да ну, посмотри, мимо все бегут. <laughs> Да кровати лежит баба Блин, да. Жаль, Вася. Бабай красавица. Блин. Мишаня, Взорвал красавец, Бабая вместе с кроватью.